حياتو لالم حياتو لالم حبيبي انت انت يلم حياة للم حياة للم حبيبي انت يلم جمال للم جمال للم لفك نس يلم حياة للم حياة የሐቢብ አይነት ለጨለመበት የመንገድ መብራት ጭንቅላ ደቀቀው ፍቱን መድኃኒት ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አንደበቶ ጣፋጭ ጥበብ የተሞላ አንጀትን የሚያርስ እንደ ማር ወለላ ለየቲሞች አዛኝ ለድሆች ከለላ ስቲኬት ይገኛል ከሙስ ትልቀን በአኼራ ሸፋዬን ወደ በኩለሄ ተወዳጅ አባት ሀልቁ ባንቱ ፍቅር የተረታሉት ሀቢቢ ይላለው የፍቅሩ ምርኮኛ የአቡበከር ሲድቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም

حياته لالم حبيبي انت انتو يلم حياته لالم حياته لالم حبيبي انت انتو يلم جماله لالم جماله لالم لفكرس انت انتو يلم حياته لالم حياته لالم حبيبي انت انتو يلم حياته لالم حياته لالم حبيبي انت انتو يلم حياته للم حياته للم حبيبي انت انتو يلم جماله للم جماله للم لفكرس انت انتو يلم حياته للم حياته ይሆናል የሐቢቢ አይነት ለጨለመበት የመንገድ መብራት ጭንቅላ ደቀቀው ፍቱን መድኃኒት ሰኪና ቤት ነገም በአኼራ ሸፋዬን ወደ ሙሉ በኩለሄ ተወዳጅ አባት ኸልቁ ባንቱ ፍቅር የተረታሉት ሀቢቢ ይላለው የፍቅሩ ምርኮኛ የአቡበከር ሲዲቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ያቱላለም ሀያት ولادم حبيبي انت انتو يلا حياة ولادم حياة Tuenda, tuende mbele ባህሪው ማርኮኝ እጅግሬ ሰጥቼ አልሐምዱሊላይ ይድረሰው መስጋዳ እመት ያደረገኝ የሰይድ ነቢና ያንቱ ተከታይ ነኝ በዚህ እኮራለሁ ሰው ሁሉ ቢርቀኝ መች እጸጸታለሁ ለዚህ ክብር ላጨኝ ምስጋና ቀርባለው ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም አይኑን ማየት ጓጓው ታላቅ ውቀድ አላህ በራመቱ ጀነት ወፍቆን ፍቅሩ ያቃናኛል ተወደድኩበት አይኖን ማየት ጓጓው በታላቁ ቀን አላ በራመቱ ጀነት ማናለን ደርሶ የፍቅር አርበኛ የህይወት ምሳሌ ብርሃን ሎቴኛ ሀያ